Nimekaa langu jioni jioni hivyo ah, sijui yani hata nifanyaje. Simu inaingia, namba naangalia. Eh, baba mkwe. She tumbo likala likaniuma ghafla. Yule asali ananiambia hivi pokea simu, usiogope. Anambia napokeaje? She anambia upokea. He? Wewe ulikuwa wapi? Ikapigwa bajaji simu ikapigwa kaenda akachukuliwa kule akapigika sana. Alipigika vya kutosha. Alivyopiga alikuwa na kasi mfano kwa WhatsApp. Akantumia lakini muda huo akashapigwa akashavimbishwa bro akanipigia simu anambia nimepigwa sana lakini kila anavyonipigia mimi naambia baba ni usishe apigwa kweli akasema usibitishwe nu kantumia whatsapp alivimba huko kanitumia WhatsApp kwenye nikaa naona pale kavimba mimi nimepigwa, lakini anambia baba niozeshe shehe. Ulipoenda kule fika pale kweli kakuta mazingira kweli mzee kaja elewa. Lakini sasa mimi mtumiwa yani kimtazamo haraka haraka huwezi kuingia, lakini mapenzi yana nguvu sana, nakwambia hicho kitu. Yani unaweza kuambia Mungu kuna nyoka au kuna simba, lakini wewe kwa sababu tu kuna mtu mwe unampenda unaingia. Mm. Unanielewa ninachokiongea? Mm. Mimi kimtazamo haraka nguvu sistahili kuingia mwendani, lakini nilijikuta tu ule woga sina naingia.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 Ukiwa mtoto wa ngapi katika familia ya watoto wangapi? Nilikuwa mtoto wa sita wa mwisho. Baba yetu sisi alikuwa na katika tumbo ile ambalo tupo sisi sita, tupo wa sita, alikuwa na wanawake wawili mm. tumbo lile jingine na watoto watatu, kwa ujumla ni watoto tisa wote mm. lakini mimi ndo mtoto wa mwisho kwa watoto wote mm. wa mzee, mtoto wa sita. Kwanza elimu yako baada ya kuzaliwa? E, mimi elimu yangu nilisoma baada ya kuondoka hapa Dar es Salaam alipostaafu mzee Nikafika Tanga pale nikasoma primary, nikamaliza kusoma primary pale, nikaingia sekondari. Sekondari nikamaliza mwaka 2014. na Nilipomaliza mwaka 2014 na nikatoka nikaenda Mwanza, sababu mjomba aliniambia ukimaliza masomo uje Mwanza kusomea udereva. Nikaenda Mwanza pale, kasoma udereva pale miezi kama mitano sita hivi, nikafanikiwa nikamaliza kozi yangu udereva ile, nikarudi Dar es Salaam. Niliporudi Dar es Salaam nilikorudi kwa dada yangu, kwa sababu dada yangu tangia kwenye kusoma huko kote yeye ndio alikuwa anatuangalia. Sisi kufika hapa akaniambia matokeo yako uliyopata haya yanakuruhusu hata ukachukua labda kozi labda ingia au ya ualimu hivi ya primary. Kwa hiyo nikafanya hivi fikra at least kidogo usiwe, usiwe umekaa kaa tu. Japokuwa shamaliza huko mwaka 2016 hiyo. Mimi nikatoka maeneo ya Haramaini pale kama unaelekea Kariakoo. Kufika pale nikaona kuna chuo, kaenda pale nikafanya prosesi zote zile. Nilipomaliza prosesi zile nikaingia kwenye elimu ya chuo. Chuo nikasoma, wakati nasoma chuo kwa muda ule ambao nilikuwa mwaka 2016 nasoma chuo nikafanikiwa kupata hela. Nilipofanikiwa kupata zile pesa Amba, ambazo ulizipataje? Hizi pesa ilitokea kitu kama bahati nasibu. Umeelewa vizuri? Kuna mtu tu alikujaga. Alivyokuja yule mtu kipindi hichi ambacho nazungumza ile reality. Mijinga mijinga hii ambayo haijasoma. Umeelewa? Yule bwana alikuwa ni anataka kuingia jeshini. Kipindi Magufuli tayari kashaingia madarakani, tukawa tunamwambia kwa masuala hayo unataka kufanya kishamba, lakini kwa sababu akili zako hazina akili na mimi na shida ya hela. Akataka kukitumia kile cheti changu, haitaenda nacho wapi? Jeshini au? Jeshini akafanya. Nikamwambia mimi hela kwa sababu unaitaka utajua mwenyewe huko. Yule bwana mimi nasoma huko. Akachukua kopi, alilipa laki nane. Umeelewa vizuri? Kaambia kujua mwenyewe. Kopi akalibakisha original. Yule bwana akafanya mambo yake, alipofa mambo yake kwenda huko. Alikuwa ni mpangaji pale pale kwa sister. Mimi nilipochukua ile nikamwambia sister, eh, sasa yeye amestaka kuifanyia mambo yasiyoeleweka. Kuna eneo kwa sababu dada na, na, na eneo maeneo ya m, mm, Kitunda. Ana eneo lake, sawa? Leno lipo open, kaambia ngoja pale kaeke chumba, oda baadaye kile chumba kitakuja kutusaidia sisi sote. Tukitaka labda fikra kuoa nini, umeelewa? Basi zile la kitanda pia akalikabisi. Hapo kabisa ile kitanda ndio jamaa Nikakabidhi laki laki nane ndipo nikabidhi ile hela na sio kushika hela, ndio maana kwanza naishika. Nikaichukua ile hela sister, nikamwambia hii hapa hela sister akaniambia akafanya hizo harakati za kwenda sasa kufanyaje kule. Yule sasa katika process zake za kwenda kuhushi kile cheti sababu alitoka na hakufanikiwa. Baada ya miezi kama miwili hivi mitatu walitimuliwa na Magufuli jeshini. Umenisoma vizuri? Lakini wakati huo mimi nashukuru mpaka leo najivunia kwamba kusoma nako kuna faida, kwa sababu nimefaidika. Alikuja mtu umenielewa vizuri, kaja tu from nowhere ataka cheti changu anipe hela, kaambia poa, kwa sababu sio nataka mwenyewe mimi, sijakulazimisha umenipa mwenyewe. Ilikuwa ni maeneo ya Kiwalani, nikafanikiwa hapo. Baadaye sasa kichumba nikakijenga hapa, mm. nilipokijenga kile chumba pale hapo, bado upo chuo, nipo chuo mm. katuo, niko chuo nasoma vizuri, kajenga kile chumba, nipo na kakaangu mm. mgeni, kaambia hiki chumba, kwa sababu mimi kitu ambacho nilikuwa nakipenda sana na mpaka kesho mimi napenda sana masuala nini ya kuoa. mm. mavizu eh Kaweza sasa masuala ya kupanga panga mimi sipendelee. Bahati nzuri siongea na sister na shida yote. Baadaye Allah akituafikisha tumepata pesa labda tutakuja kujenga katika maeneo yetu, tutanunua viwanja, tutajenga basi. mm. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu hatuna uwezo wote na tupo katika hali ya kulelewa, basi tufanye hili swala litatusaidia. Tukajenga kile chumba kile kimekamilika vizuri. mm. Kaweka kitanda tukika na, na, na, na godoro. Lakini ilikuwa hatujafanikiwa kuweka kitanda kabisa, tulitia tu godoro. Baada ya kumaliza swala hilo nikafanikiwa sasa kusoma. Kasoma, nikasoma. Nilipomaliza chuo, kabla sijamaliza chuo kwa sababu nilikuwa target yangu ilikuwa sio kuoa. Unanisoma vizuri? Naomba unisikize kwa umakini. Wakati nasoma nilikuwa sina target kwamba labda nitaenda pale mimi nina fikra ya kuoa. Yaani wazo la kuoa lilikuwa mimi halipo kabisa. Kwamba mimi labda nitakuja nitaoa, hapana. Lakini hata nipo chuo kuna binti ikawa nimempenda. Mm. Sijui unanielewa vizuri? Nakuelewa. Nimempenda. Haya mapenzi haya sometimes yanatuponza. Mm. Mabinti gani nimempenda sana. Sasa kati nimempenda ubinti. Sasa ubinti mazingira yale ya kwao akawa amenieleza namna vile yalivyo. kanieleza vizuri ambapo yalikuwaje mazingira? Mm, ni kidogo ni hawa ngozi nyeupe, namaanisha Wapemba wale weupe. Nifahamu kaka nieleza, akaambia sawa. Lakini sasa mimi mbona nataka ni, najikuta tu ghafla nimeingiwa na hii hamu kutaka kuoa binti nimpenda na hivi. Alafu sasa mimi nikijiangalia mwenyewe mlolongo wangu wa maisha ulivyo, bado ni kinda inakuaje? Ina, ina ina nanisoma vizuri ndugu yangu kwa makini. Hii harakati inaendaje? ina ina, Ina Basi tukafanya prosesi hizo. Tukazifanya hizo prosesi kati nasoma nika nikamwambia hata wazazi wangu, mama eh, eh mimi bwana hapa kuna mtu moja mitatu, na huyu mtu mimi nimempenda na lengo langu huyu mtu nifaye moe. Unanielewa vizuri ndugu yangu? Na yule mwanamke ikawa familia yangu mimi anaijua vizuri. Ina maana ulimtambulisha? Eh, sina ugomvi naye. Eh, sina ugomvi naye wala sina ugomvi naye wa familia. Kwa maana hiyo tofauti ambayo alikwambia alikwambia kitu gani? Ah, yeye aliniambia kwamba changamoto ambayo inaweza ikatokea labda ni katika upande tu wa nani wa baba, lakini kwa mujibu wa maelezo ambayo alikuwa ananiambia mimi nika nikaona kabisa huenda Allah akafanya ipesi kama ilikuwa kuna kheri mm. nitafanikiwa. Anaelewa vizuri. Mm. Wakati huo sasa sister hapa ankani nimemwambia. Mm. Kamba unajua mimi nimempenda mtu fulani, mpenda kabisa. Lakini sasa kitu ambacho kinaniumiza kichwa na kinani kinani kina mpaka sasa hivi nakaa nawaza nafikiria hivi mimi nitakubaliwa kweli kumuoa sababu kipindi hicho ninachozungumza sijui hata kukitafuta shilingi 2000 wala shilingi 3000. Pesa napewa na sister. Mm. Anifahamu vizuri. Sister ndo ananipa hela, naenda chuo nasoma, ananilipia ada pale, nasoma. Sasa mimi nikajikuta yule mwanamke kutokana na maelezo alionambia na mimi nikajaa vibe, nikasema basi inshallah tusome hapa, muda utakapofikia tunamaliza, mimi nitamtawakala Allah, nitakuja kwenu. Tukawa tunasoma masomo, alipokuwa yamefikia karibu, binti yule alizungumza vizuri kwao. Alipozungumza kwao vizuri, ikawa sasa mimi natakiwa niende nikazungumza nani na mzee. Kumbuka wakati huo binti ilikuwa anazungumza naye vizuri, na hata wazazi wangu walikuwa wanaongea naye, hakuna mtu ambaye alikuwa anaongea naye katika familia yangu mama yangu alikuwa anazungumza naye, wanazungumza vizuri, wala mna ubaya. Dadangu anaongea naye, hakuna dada ambaye asiongea hata mmoja, wote anazungumza nao safi na wanamjua. Nikatoka, naendelea vizuri, majira kama ya saa saa kumi na mbili hivi tukatoka, tukatupo kama watatu kaambia leo nimeambiwa niende kule. Kipindi hicho bado tujamaliza, lakini tunakaribia kumaliza, tulikuwa tunafaa mitihani. Nende nikazungumze na mzee, nikatoka paka pale, kafika pale te maeneo ya Temeke kule nilipofika Temeke tukafika pale masabu maelekezo nilikuwa nishapewa. Kaingia ndani pale alikuwa bado hajafika bado. Muda si mrefu tukawa tumekaribishwa tumekaa pale vizuri. Tumetulia pale. Majira kama ya kwenye saa ngapi ngapi kidogo kama dakika 15 baba akafika pale. Baba alipofika tukasalimiana vizuri, tukaa tukazungumza, akauliza mlengwa ni nani hapa? Mimi nilikuwa nimekaa kwenye makochi kabidi nitoke nikakaa chini, kaambia mlengwa ni mimi. Elewa vizuri akhi. Mlengwa ni mimi. Ah, vipi akaambia. Akaambia sogea basi karibu Akasogea Tukakaa tukazungumza vizuri. Tumezungumza vizuri. Kaniambia, "Ehe, wewe una plani za kutaka kuoa, umepanga wapi kumweka labda binti yangu na unafanya kazi gani?" Kaambia, "Mzee, mimi kwa kazi fikra yangu nasoma sasa hivi." Sikumficha. Eh, sikumficha. Niliongea wazi na ndio kichwa niponza. Mzee, mimi nasoma ila baadaye natarajia mimi labda kwenye mambo ya kerekeri hivi nitakuja kuwa labda dereva wa keli au labda nije nididini na mambo mambo haya spare spare. Nikamwambia ukweli na makazi, kama makazi sikumficha, umepanga labda hivi maeneo labda Ilala umepanga, ambia ah, mzee, mimi kusema ule ukweli kabisa sikupanga, ila isipokuwa tu nimejenga chumba kimoja maeneo ya wapi, ukienda Banana ndani Kitunda kule nimejenga na nimetengeneza kidogo na kijichoo hivi. Hapo ndo Allah aliponafikisha mimi na ndo nalenga nianze maisha na mwanao. Mzee akaniambia ah, sawa, sio vibaya, kila artist ningekuwa vyumba hata viwili, lakini akijaribika kitu akijaribika kitu akijaribika kitu, kwa sababu ndo unaelekea katika swala la nini hilo. Mimi ningependa kama ukifanikiwa, labda una utapata labda laki tano utapata na dressing table na vitu vitu vile vya ndani vile, ukifanikiwa kuvileta hivyo, kijiandaa kufanya hivyo vitu, tuna uwezo wa kufanya hili swala, ndoa ikafaje ikapita. Sasa aliponipa moyo ule, akawa kaongeza mapenzi zaidi kwa yule binti yake na mimi mwenyewe. Si unanisoma bro? Yani kawa mimi nampenda yule binti yake vibaya mno. Na binti yake naye akawa tunapendana vibaya mno. Kasema sasa hapa mimi nafanyaje? Okay, sina kazi yote, lakini sasa mimi na watu ambao wamenishika. Mimi nimeomba swala hili nikamwambia wazee, bwana, nyinyi ndio wazee wangu. Nyinyi mtapambana naye maji mahali, mkishapambana naye mahali, mmewafikisha na Allah, tupeleke kule sababu mimi ile binti mimi nampenda. Kumwacha mimi siwezi. Unanielewa vizuri? Ah, akaniambia basi sawa. Kakwambia vipi? Kaniambia hivi na hivi. Ah, mama akasema atulia. Tunamalizia masomo ili tumalize chuo pale. Wakati huo nabii mkubwa anatafuta sasa ile. Mm posti zote zikawa naongea naye binti vizuri, binti akawa kafurahi, mapenzi akawa amefurahi, amezidi. Hmm. Wakati sasa tunakaribia kumalizia chuo, yule mwanamke akanambia, vipi, unajua she, mimi sasa hivi nyumbani kuna mtihani mzito. Mtihani gani? Kuna jambo gani linakusibu? Kwani anaambia nyumbani kuna mtihani. Huyo hawataki swala la nini, swala hili la kuolewa, mimi na yeye hataki kabisa. Wanasema kuna mtu wana, wana wamemwandaa. Umeona, kuna mtu amemwandaa, kaambia ah, mm, mm. Sasa inakuwaje wakati huo bado Allah hajaniwafikisha kununua kitu chochote, ilikuwa bado mama hajanunua chochote, hakuna chochote kile ambacho alifanikiwa kununua, hamna. Basi nikaambia ah, basi kama ni hivyo sawa, mm. basi ah, itawezekana labda ikawa sio riziki, tuachie hao jinsi itakavyokuwa. Ikawa baada ya kumpa jibu hilo ile binti, tukawa tumekaa kimya hata ile mawasiliano hakuna. Sikio akanipigia simu akawa analia sana. Nipo nyumbani kwa sister nimekaa. Anambia Naambia mimi nakwambia ukweli. Unajua nilikuwa nimepangiwa niolewe ni, ni, ni, ni na mtu fulani mmoja mbekizi sasa mimi moyo wangu moyo wangu nakupenda. Sasa inakuwaje hivi? Kambe sasa tunafanyaje kama iko hivyo? Ah, wewe kwa sababu ulishazungumza na baba na akakwambia moja mbili tatu vile vitu. Wewe kanunua hivyo vitu. Unanielewa lakini? Wewe vitekeleze hivyo vitu alafu njoo mimi mwenyewe ndo mwenye maamuzi na nishazungumza naye baba hapa mimi kusema kweli nakutaka wewe. Na ni baba nishamwambia, kaambia ah, kweli bwana eh. Ah, sawa. Vile vitu sasa mimi katoa guide kwa wazee, vikanunuliwa. Kusema maelekezo nilopewa nikinunua labda kitanda godoro nini, nanunua kwa jina la yule muhusika. Sawa. La mwanamke. La mwanamke ndo ndo inafukua. mm. Aliniambia nichukue kitanda dressing table kabati. Nikaa na vinunua vile vitu kwa jina la muhusika. Godoro nililinunua pale pale Temeke. Mm. Eh, nikanunua nikafikisha pale nikaenda nikanunua pale safi salama. Kitanda nilinunua maeneo ya Buguruni. Mm. Kaenda pale nikanunua kabati nilinunua Buguruni. Mm. Kasafirisha na keri. Hizo pesa bro wala msikufichi. Sijatoa hata shilingi 10. Mm. Alitoa mama yangu. Mama ndo alilipa huo mzigo. Alipomaliza pale sasa baada ya kuwafikisha nimeshanunua vile vitu. Mm. Yule binti kwa sababu mimi ananijua. Mm. Unanielewa? Mimi ananijua, hakuna sio nijua. Vile viti, vile vitu nilikuwa nimevifazi kwa sister yeye kama muda mwingine akipataga nafasi anakwenda paka kwa dadangu wanajuana. Vile vitu kaviona na yeye ndo kaniagiza. Unanisoma vizuri? Na yeye ndo kanifanye kuagiza kwamba vitu vinunuliwe ili Allah awafikishe ile ndoa ipite. Mambo mengine ataenda ya safari huko. Unanielewa vizuri si ndugu yangu? Nakuelewa vizuri. Kaviona vile vitu vipo, kaniambia umeviona vile vitu? Eh, sawa. Vipo umeviona hapo vipi? Eh, Safi safi safi safi. Ah, kaniambia sawa. Sasa bwana. Nasogea mbele kidogo ule mtani tunaofanya wa ule, lakini tuna jilas pande mbili. Mimi nina maumivu kwa sababu yule mwanamke nampenda, lakini ule muafaka kabisa kwamba asilimia moja kwamba nitamuoa yule mwanamke sina, si Unaelewa? Mm. Na yule naye fitna ambayo ipo kule, akiangalia mimi kashaniambia kwamba hivi vitu nifanye, na tunapendana mm. na ugumu unakuja, wale ni wazazi mm. wanasoma, wale ni nini, wazazi wazazi wanapinga mimi nisimuoe, anaelewa vizuri. Basi kufika pale ah, baada ya kuwa sasa vile vitu visha, yule binti kashaonekana kwamba yeye na baba yake kashamgundua kwamba yeye target yake ni kuolewa na nani? Na mimi. Unanielewa? Siku hiyo akaambiwa na mzee wake, hapa sifungishi ndoa yoyote. Na wala sitaki chochote. Kuambiwa vile alivyoambiwa vile akanipigia simu saa sita ya usiku. Wakati huo mimi nipo kwa ndugu yangu ameniuche, Nilikuwa namkera sana rafiki yangu sana yupo Ilala. Bosi wangu huyo, ndugu yangu ndo kanilea naye, kamanda huyo. Usiku mlikuwa na mkeo, sababu mlikuwa nazungumza sana na huyo mwanamke. Naongea naye. Akanipigia simu ananiambia ah, huko analia. Ananiambia she, baba anasema hapa mna cha ndoa, mna cha nini. Ah! Mimi asubuhi naondoka. Nakuja huko. Mimi nikajua ni masiara, wanaelewa? Mm. Asubuhi inafika yule binti akaja kweli. Kipindi hicho nina akili za kitoto. Mm. Alipokuja yule binti Kaambia ah, unajua mimi nakupenda. Lakini sasa tushapata mtihani. Tunafanyaje hili swala? Kaondoka kule kwa saa 10 bila jaga. Unanielewa vizuri? Ajaga. Katoka kwa kaondoka. Kaja pale mimi nafanyaje? Nikisema nichukue labda maamuzi yale kwamba labda nifanye hivi au nifanye vipi, nifanye hivi kama unavyojua vijana, inakuwaje? Alafu bado akili zangu hazijakomaa, nafanyaje? kule kafika kule kipindi hicho vile vitu nimeviweka pembeni, kile chumba kipo empty tu. Kaambia sasa unakuja huko inakuwaje? Na binti nampenda. Kazungumza na wazazi pale. Binti tunafanya kitunda kule. Akaja. Wakati alipokuja asubuhi tumekaa muda ule ule. Mama yake kanipigia simu. Hapo nipigia simu mama yake. Che. huko hawa kafanyaje? Katoka. Mimi sio kwamba nilikuwa sijui kama hawa katoka na kaja kwangu. Nilikuwa najua. unaelewa Nilikuwa najua na nilikuwa natamani nimwambie mzee kwamba ninaye mimi hawa. Lakini sasa kitu kimoja ambacho kimeniingia katika moyo, mwanamke yule nilikuwa nampenda. yani yale mapenzi yale nimetanguliza sana, nampenda yule mwanamke. Alafu mwanamke mimi namhitaji. Mama nikamwambia vipi? Mama mimi hawa sijui. Lakini nimeweka loudspeaker. Nipo naye hapo hawa, nipo naye. Kaambia ah, mimi hawa sijui hawasema hivi mimi acha sababu mimi nimwambia nataka watufungishe ndoa watuhalalishie Israeli ilipita, lakini sasa imekuja kuwa wao wanafanya tu hivyo, wanaona kama vile nini, umeona? Kwa hiyo sasa ka, mimi nikawa nimekanusha kwamba huyu mtu hayupo, unanielewa vizuri, lakini nafsi yangu inaniuma. Inaniuma vipi? Kuna kitu nakikaa nakifikiria, wale ni wazee, umeelewa? Kuna leo na kesho kutwa, wewe mtoto wa watu, unanisoma vizuri, leo itokee tuvupu kafa kule au imetokea, ninafanyaje? Unanielewa? Nikawa nafikishia ndugu zangu Ilala huko. Hawaeleza. Kila mtu ananiambia ushauri wake. Hawa masela sela ndugu zangu nakaa nao pale Ilala, ah, mtu akijua ananiambia bana, wewe nenda mke wako hii. Yule ah, mtu anaongea vya kwake. Mimi nikatoka nikaenda Pangani. Fande Vincent pale. Kamuelezea nilipomwelezea afanya akaniambia vipi? Bana, hapo hamna kesi wewe, nenda kaka yetu na mke wako, hamna kesi kama hiyo. Afanya mm. kanipa ushauri huo. Akasema sasa, mbona nataka kunifanya? Nikirudi Ilala kule kwa sisi nipo na Wapemba. Wale ndugu zangu wa Kipemba ambao nipo nao kwenye kazi pale ananiambia ananiambia hivi. Akhi, wewe bwana wewe Wapemba sisi tuwajua. Yaani wewe ukitendo tu kukala huyo mtu. <laughs> sisi Wapemba ndo wajua. Saidi wananiambia maneno hayo. Mimi ninakwambia ni Mpemba. Kwa hiyo nakueleza hivi, ah cha cha kabisa hizo kitu. Eh kidogo ikaniingia kidogo, kasema hapa sasa, hapa mbona nishaingia ganzi sasa hapa. Sasa ukisikia kumbuka, lakini kitu kimoja kinachonitesa ni mapenzi, ndio alikuwa yananifanya yaniumiza Wana nikamtumia rafiki yangu Ahmed Uche, alikuwa na busara yule binti, akatoka maeneo ya kule, nikampigia simu akatoka kule kwa sister, akaja mpaka mpaka mpaka Ilala huko ninapokaa. Sasa mimi nilikuwa nalala Ilala, kule siendagi kule Kitunda. Umeelewa? Nilipanga kule nikienda labda niende labda nikiwa nime, nimeoa. Umeelewa vizuri? Na ndivyo ilivyokuwa hivyo hivyo. Nilivyopanga ndio ikatokea hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa wakati nipo nipo nipo zangu akaja alipokuja yule binti akafika maeneo ile daraja la pale kama unapajua pale matairi ya Changombe mm. pale mbele pale. Kuna daraja pale afu nakata hivi naingia unaenda Shauri Moyo ule mtaa wa Shauri Moyo. sawa mm. sawa kaka afika pale kaka Ahmed akaenda akamchukua. Akaja naye mpaka nyumbani pale mtaa wa Mtwara Ilala. Pofika pale sasa tukawa tunazungumza mwe ndani Ahmed yupo pembeni. Nafikiri atakuwa anakumbuka labda yani anakumbuka vizuri wala wala wala asahau. Ahmed akasema hivi nyinyi hala kama atakuwa amekalia kuona mtaona kana zungumza naye vizuri. Tukazungumza naye vizuri, tukaongea naye pale vizuri akawa ameelewa. Sasa mimi akasema mimi kama kurudi mimi kurudi labda nisirudi wapi? nisirudi nyu, nyu, nisirudi nyumbani, labda nirudi kwa nani? Kwa sister. Lakini sister yako wewe kwa sister yake. Sister yake alikuwa na kama eneo ya Mtongani. Labda nirudi kule. Kaambia ah, kama ikiwa Allah amekuafikisha kurudi kule, ndio umeona kula nini? Sawa. Mimi haina tatizo lolote. Mimi nilishafanya makosa. Makosa niliyofanya mimi ni yapi? Mpaka dakika hii nimeyatanguliza mapenzi, lakini sijajua wakati huo, sijui kama nayatanguliza mapenzi, nimekuja kujua baadaye kwamba natufanya ni mistake kutanguliza mapenzi, kupenda penda kupenda penda huko sometime kuna kuoga ni, ni, ni, ni unaweza ukajikuta unaingia katika dimbu hilo alafu ukashindwa kujua ile dimbu unatoka tokaje. Sijui unanielewa vizuri? Basi mda huo nakwambia Uche alikuwa na gari yake IST nyekundu akatupakiza wote. Sina hata hela mtoto wa watu. Kwanza nashukuru kweli, alhamdulillah. Tukaenda mpaka kule kwa sister yake, tukafika kwa na Uche, tukakaa Pemba. Uche Uche ni Mpemba, akazungumza naye Pemba, akazungumza nao pale, tukaongea nao, akaambia mimi mwanamke nampenda, ila sasa ndio hivyo sasa, shakuwa hivi mzee, ndio hivyo hataki. Lakini sasa umbile letu jamani, ah, ni Allah tu mwenyewe atufanyie tuwepesi, sisi binadamu. Kama itakuwa labda ni riski, haya tukaongea pale vizuri. Wale madada wakanipa support bwana, ala tawafanyia pesa kama kuoana mtaoana. Alisema na, na mwanamke naye akaona ah, hapa kweli kwa sister yangu hapa pana nguvu zote. Kwa hiyo nafikiri swala la nikaa lita litapita. Sio unanisoma vizuri bro. Ah, basi sawa. Ilivyokuwa hivyo tukamwacha pale. Nikuacha sina hela, nilikuwa mfuna shilingi 3000. Kamwachia shilingi 3000, sijui nikampa sijui shilingi 2000, nafikiri kama 2000. Ambia chukua, hii, mimi sina hela, unajua eh, nipo kapuku. Sina kitu anamkumbusha hivi vitu kama atakuwa anasikia asikie vizuri, wala sina ubaya. Nikamkabidhi shilingi elfu mbili na yule kuwa na khiana yote akaipokea, anambia, wala usijali, shewe nenda. Akakaa zake pale, kakaa siku kama mbili hivi. Sasa taarifa kakashaipata mzee kwamba binti yupo wapi, ipo kule, kaagizwa bajaji, lakini yule binti alikuwa anatumia simu bila baba yake mwenyewe kujua, unaelewa. Wakati huo tupo chuo, mimi mama nilikuwa nazungumza naye mama yule mtoto yule, yule mwanamke mama yake mzazi, na maana mama mkwe mimi nilikuwa nazungumza naye, tulikuwa tunaongea tu vizuri. Mtu ambaye nilikuwa siongee naye ni nani? Ni baba, ndo nilikuwa sizungumzi naye. Sasa ikapigwa bajaji, simu ikapigwa, kaenda akachukuliwa kule, akapigika sana, alipigika vya kutosha. Alivyopiga alikuwa na kasi mfani kwa WhatsApp, akanitumia, lakini muda huo akashapigwa akashavimbishwa bro, akanipigia simu ananiambia nimepigwa sana lakini kila anaponipigia mimi naambia baba na usisi share. Kapigwa kweli akasema usibidishwe nu kantumia WhatsApp alivimba um Kantumia WhatsApp kwenye kwenye naona pale kavimba mimi nimepigwa kina ambia baba na usisi share. Bwana mimi nimekaa zangu dukani hapo kwa Asadi rafiki yangu Asadi nimekaa naye pale. Pemba huyo. Nimekaa hivi kwa sababu ndo, ndo nafikiri ilikuwa tusha bila shaka tushamaliza chuo tushafanya mtihani. Nimekaa zangu jioni jioni hivyo ah sijui yani nifanyaje. Simu inaingia, namba naangalia, eh, baba mkwe she tumbo likala likaniuma ghafla. Yule asali ananiambia hivi, pokea simu, usiogope. Anambia napokeaje? She Anambia upokea. He, Wewe ulikuwa wapi? Mimi kusema kwamba nilikuwa nipo naye, Unaelewa vizuri? Ah, naogopa. Unanisoma vizuri? Kamba huyo mtu alikuwa yupo wapi? Maeneo ya wapi? Kwa dada kule, naogopa namuogopa mzee, sababu mzee huwa mkali, unasoma vizuri na kama unavyojua na yeye ndo mtoto wake. Sasa kwa hiyo lazima baba, mimi bwana sijui mimi nikazungumza, maana wewe mtu kusema kweli ni hivi na hivi, ah, basi vipi, uje kesho, uje umchukue, yani kama kama ndoa hivi, na waozeshe muondoke. Ah, sasa kapia, basi, sawa. Ukafurahi mwenyewe? Tukia, akasema basi sasa, sasa akaniambia basi wewe Utatoka utafanyaje? Uta utaenda. Tutakwenda wote nitakupa support. Mimi nikafikisha simu wazee kule inavyokuwa. Unanisoma vizuri ndugu yangu. Kwa sababu wakati huo kumbuka kwamba mimi vitu vyote vile vya mahali nishafanya Nimesha vi vi vi vi viandaa. yani bado kutoa tu pesa. Sio unanielewa? Bado kutoa ni Pesa. Pesa. Lakini vile ambavyo vingine nilikuwa nishafanya. Nishaviandaa. Sikutoa mimi pesa yangu mfukoni. Alitoa mama. Mm. Unanisoma vizuri bro? Wakati sasa na nishatulia pale Asadi jioni akakodi. Allah amlipe kwa hilo. Akakodi tax. Sawa? Kwa sababu alikuwa kipindi hicho ndio yeye alikuwa nipo dukani kwake. Nilikuwa nishamaliza ananipa nipa hela jioni hivyo, umeelewa? Akakodi tax Asadi tukaenda. Tulipoenda kule fika pale kweli kakuta mazingira kweli mzee kajaa. Elewa. Lakini sasa mimi mtuhumiwa yani kimtazamo haraka haraka huwezi kuingia, lakini mapenzi yana nguvu sana, nakwambia hicho kitu. Yani unaweza kuambia Mungu kuna nyoka au kuna simba, lakini wewe kwa sababu tu kuna mtu mwe unampenda unaingia. mm. Unanielewa ninachokiongea? Mimi kimtazamo haraka nguvu sistahili kuingia mwendani, lakini nilijikuta tu ule woga sina, naingia mzee kaja kweli kweli ukakasirika baya mno. Lakini sasa pale bahati nzuri kaa nimekwenda na yule mpembo akawa anajuana atungumza kwa jaziba, hey, mimi kama vipi waondoke hapa, haya shawaojesha. Ah, mzee akasema ah, ah, sio hivi. Mimi nikabidi nikae chini kimya pale, sina hata kuongea, naongea kitu gani? unaelewa Sisi hatutaki masuala hayo. Sasa mimi baadaye kukaa, mzee akabidi aniulize, hayo walikuwa wataka uoe lini, umuoe lini mke wako? Kaambia mzee, mimi vile vitu ambavyo ulivyoniagiza tayari una baadhi ambavyo tayari nishavichukua, bado hizo ya kuja kukabidhi, lakini vile vitu tayari nishavichukua, kwa hiyo kama itakuwa labda kuna uwezekano labda kuja kuvikagua hivyo vitu sawa, kuja kuvikagua uvione, afu siku ya ndoa mi baada ya mwezi muda fulani, siku gani nikataja pale Jumatano, baada ya mwezi tukapanga na tarehe kabisa. Bila shaka huenda ilikuwa kama ni kwenye mwezi wa pili na tarehe kama tatu hivi almost, kama sio mwezi wa pili tarehe tatu, basi mwaka 2017 ni mwezi ni mwezi wa tatu tarehe, nilikuwa ni mwezi wa tatu anaelewa mm. Kitu kama hicho. Kwa sababu ni mwezi wa tatu sadakta. Ni mwezi wa tatu inagota kama kwenye, inagota Jumatano. mm. Mwezi wa tatu Jumatano yake kwenye tarehe kama tatu hivi nafikiri, yani kitu kama hicho. mm. Yaani Jumatano zile za mwezi mwanzo ni zile za mwezi wa tatu. mm. Ndio ilikuwa ni siku ambayo mimi natakuwa ni mwaka 2017. Anasoma vizuri bro. mm. Basi pale mzee Panga kasema alhamdulillah. Tukazungumza vizuri safi. Safi safi amani. Hasira zikaisha. Mwanangu hasira zikaisha. Mwanamke naye kajaa vizuri. Hai bwana. Safi. Bwana hii. Watu wanajua naoa. Huko kote bwana kote. Watu wanaalika. Kimkubwa naye kabidi ah basi sishapita. Sasa Asadi akazungumza naye pale vizuri akazungumza akamaliza. Lakini huyo Asadi tunatoka nje ya gari tu. Kabla tujamaliza ile nyumba anambia akanipiga hivi. Wewe mjinga sana. Kwa nini useme mwezi? Mimi nika Mm. Ambaye umefanya mistake kubwa sana. Lakini ya mwelewa kambia hamna asha kusha mzee. Hamna jambo lile litaka kuja kutokea. Unanielewa? Lakini kumbe yule mtu mzima anajua, anaelewa Asadi Makeri. Asadi Makeri kenda Ilala pale maarufu sana Shauri Moyo pale. Yeye mtu mzima na yeye ni mtu ambaye kakaa sana huko Zanzibar. Kwa hiyo anaelewa. Akaambia sawa. Binti akaandaliwa vizuri akawa anakaa kule kwa sister yake anapepoa nini? Taratibu zote ananiambia. Bana andaliwa hivi hivi. Tunaongea. Anaongea na nani? Anaongea na mama anamwagiza mama yale mavazi ya nini yale ya kwake, umeelewa? Magauni, nafikiri unaelewa vitu vya mwanamke. Bi mkubwa anaagizwa pale, anapewa bi mkubwa ananunua vile vitu, unaelewa Basi unajua muda fulani nitamondoa amesafi safi, moyo wangu amani. Sasa ajabu naipata vipi? Imebaki wiki ili mimi Allah aniwafikishe niingie katika swala la nikahi, kwa sababu huyu mwanamke huyu mwanamke ambaye ndo kanifanya mimi niingie katika ndoa huyu alikuwa ananijua mimi sina kazi, sio, unanielewa? Mm. Anayajua kabisa maisha yangu, Mm. si kwamba hayajui, anaelewa. Na mimi nimetaka kumuoa huyu mwanamke huyu kwa sababu nishamweka wazi, mimi ananijua vizuri, hana sinijua hata hichi mm. kimoja. Kwa hiyo ninapata nguvu za kuingia katika ndoa, kwa sababu mtu ambaye anaendelea kuoana naye nishamweka wazi, tunajua na ananijua vizuri, hata anapoenda kukaa anapafahamu mm. safi kabisa, unanielewa bro? Sasa baada ya wiki, ah, mbona mwenzangu simpati? Baada ya wiki au wiki kabla ya yaani, ndoa? Wiki ndo nilikuwa mimi siku fulani nioe. Bwana mwanangu simpati. Kwenye simu. Na tunaongea kila siku. Ah, ilikuwa ipite siku. Uche atakuthibitishia ili uche. Uche paka kwa akawa kwa Shehe kila siku message tu zinaingia ingia message tu siku. Naambia shehe ndio nataka nioe, unajua tena nataka kuoa. hivi Eh, la la. Ananiambia uche. Usiku. Anambia ah, wewe kimamdao tu naambia simtaoana kesho kutwa mdoto sasa sengai bwana basi sioni zinapungua, sikufichi. Inafika wakati huo mzee alikuwa ameniagizia vitu vingi, aliniagiza na hata misahafu, aliniongeza na misahafu mingine nilete iwe kama ni mahari ya ya ya ya, ya, ya yule binti sawa. Kwa hivyo nikaongezewa na vitu vingine, umenifahamu vizuri. Na wakati huo aliniambia laki tano akanaongeza, ikafika paka nikaambia paka milioni. Nikaambiwa ilipanda kutoka kwenye laki kwenye milioni. Kaambia basi sawa, kujaribika kitu. Mimi mwanamke nampenda. yani bro kama hata angeniambia milioni sita milioni saba kwa kipindi kile kama ingekuwa na uwezo wa hela kutokana na mapenzi yaliokuwa nayo basi nilikuwa naitoa bila hata pressure. Kakaangu ananiambia vipi? Kakaangu ananiambia vipi? Wewe mpumbavu sana eh. Kakaangu sasa ananiambia, "Wewe mjinga sana. Eh. Mbona umebadilika sana mapenzi yamekubadilisha? Acha, unaoa vipi mtu unaoa milioni unataka kuoa milioni unamsumbua tu mama hapa." Kaka nika simuelele maneno ananiambia unaona kama ndazibu. Wewe vipi? Mimi ananiambia mimi sio mimi msimamo wangu kuoa. Mwisho tu laki. Imempa nyingi laki tano laki nne. Hakuna nini. Wewe mpumbavu, wajifanya una msimamo kumbe mjinga una msimamo wote mpumbavu kama Bro nikaona tu wanaongea tu mananiambia ujui lolote bana acha mimi ukusha foleni langu. Umeelewa vizuri? Mzigo wao anatoa bi mkubwa. So mimi. Kaambia sawa, kama ni hivyo sisi nyingine itakuja ila tatizo lolote safi, kapelekwa pale na ndugu zangu ambao nipo nao pale, kapelekwa pale, alhamdulillah safi, mawasiliano yanaendelea. Ah, bado siku kama tatu, tujalie leo tuifanye iwe ni Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano anapata inapigiwa simu bado siku kama tatu hivi nne, Jumapili au Jumatatu au Jumamosi yake. Wakati huo jioni yake nikaa kama siku ngapi, nikaa nimempelekea hela mzee, nimeenda pale nikampelekea hela hela ya mari sasa. Eh, eh, nikampelekea hela. Mm. Kaenda kam... mimi natumia tu ile hekima tu ya, ya dini kwamba naona kawaida. Mimi kaenda pale akaenda kapeleka zile nikamwambia vile vitu vingine hivi. Akanambia hivi prosesi za kupima ili tujue afya. Yaani uamini kama jambo lilikuwa tayari. Unanielewa? Kama basi kupima mimi nitakuja isikana labda siku fulani nitakuja tapima haya sawa. Ina shida ya sawa. Bane. Eh, mekaa wiki ya kwanza imepita. Siku hiyo ampigia simu baba pale, baba mkwe, kwanza naona meseji imeingia hapa, mna ndoa hey! she ilikuwa swala ime, imeadhiniwa ngazi. Sasa ni mtihani wa wanawake huo, swala wanaswali watu dhuhuri, mimi mvua ambavyo vile moyo umepapalika huo, nikaenda lelini kule mtaa Songea, masjid Songea, nilikuwa naongea kama mwenda wazimu bro. Sasa mna ndoa sasa baba, mnafanyaje? Naongea naye hapa, mna ndoa, wewe ndio uchukue zako au kama vipi? Nazituma tu. Ah! Akili kama sasa confused. Nampigia simu mlengwa, mlengwa naongea naye mlengwa, simu ikawa inaita tu inaita, muda siku ikawa simu ile pale haiiti, kwa sababu kwa maelezo ambayo nimeyapata na eh, nikaja nikawekwa wazi kabisa, aliwekwa chini ya kabineti, na maana kabineti ile mweka yeye akajua, na simu ile ikawa shathibitiwa tayari, umeelewa vizuri, shavurugwa kia kila kitu kiwa shavurugwa. Wewe kama atakopata radhi za wazee, basi fuate matakwa hapo, sisi utaolewa na mtu huyo, wanaelewa bro, wanaelewa vizuri. Ah, kambe basi mimi napiga simu ile, napiga simu, napiga simu ile, ah, simu ile hayabiti, maisha isha mimi Nikaa naongea naye usiku, akai usiku inaita, nikamwelezea anaambia ah, sasa wakati nazungumza naye wanaelewa, lakini ninavyozungumza naye mimi, kumbe mwenzangu kule kaya wekwa kabineti. Nikisema kawekwa kabineti, unanielewa? na maana ka, ka, kasurutishwa vile ninavyozungumza. Mwanzo kwa nikizungumza naye tunazungumza siri, lakini mdao tunavyozungumza hakuna tasiri siri. Imewekwa loudspeaker, anazungumza, mimi sijui. Baba, baba kafanya hivi na hivi lakini kule ninavyozungumza naye mwenzangu simu imewekwa nini speaker anasikia kila kitu. Kwa hiyo mwenzangu anayozungumza na mimi hakuniambia neno baya hata hili moja, mm. hajaniambia neno baya hata hili moja, kwamba labda hivi na hivi, hajaniambia na yule binti. na maana kuta yule binti mpaka kesho awe kaolewa awe hajaolewa awe ipo vipi, yani unajua kuna ule ukweli. Hii mm. binti mpaka kesho anaishi katika moyo wangu, unanielewa vizuri? Mm. Awe ameolewa awe hajaolewa awe sijui kaachika au vipi, lakini binti paka kesho anaishi ndani ya moyo wangu. Unanisoma vizuri? Hasa wakati huo mimi nikawa nisha, nishafanikiwa na rudi zangu sasa, nishaambiwa vile sasa, nishaanza kuvurugwa hapo sasa, akili haipo sasa, ndo amna. Ah, hapo bado siku ngapi? Ndo bado siku tatu niwe e bwana, nifiki mashara narudi nyumbani, ila naisikia titi titi, imetumwa. We bwana, eh. hapo ndo nikapagawa sasa, mahari ikarudishwa Kaulisha kwenye simu. Meulisha kwenye simu yangu nga. Kasema leo ndo nimeingia cha kike. Wakati huo sasa nilikuwa nalia kama mtoto. Nalia kama mtoto. Mwanamke nampenda na kumkosa nimemkosa. Mzee mmoja Allah mrehemu akipemba akawa ananiita na Asadi ananiambia hivi, wewe mshukuru Allah eh, usi, usi, usi, usiwe na nini, inawezekana ikawa hana kheri na wewe. Mshukuru nani? Mshukuru Allah, tafuta mwanamke mwingine, oa. Lakini wale kinachoniuliza mimi hawakijui, unanielewa? Ambacho kilikuwa ni nini? Kinachoniuliza mimi mpaka kikawa kimempa msongo wa mawazo, mimi nilikuwa sina hata chaneli za kuoa bro yule mwanamke ndo nimempenda, yule mwanamke ndo tumekaa vizuri, mipango na ndo kanifaa mpaka mimi nataka nioe, nimuoe yeye. Unajua kuna mtu anaingia katika ndoa akimwona mwanamke sikampenda, wana mapenzi huyu mwanamke nimempenda, nime, kwa mapenzi unanisoma mimi naenda kwa huyu mwanamke nimempenda, hata kama nina mali nitapigania mpaka nitaishi naye mm. unanisoma. Alafu kuna watu wanaingia kwenye ndoa huyo anaingia kwenye ndoa kwa sababu tayari ishafika yule muda, anaenda na watu. Hata ukimletea mwanamke yote, madamu anazingatia nini, yani hivyo hivyo, kati na mtu ah, tabia zake ziko vizuri, ah, mimi mdango wangu kwa ushafika, ngoja nioe. Unanisoma? Hmm. Sasa ogopa mtu ambaye anaingia katika ndoa amempenda yule mtu, mimi natekeleza mpaka nipate milioni mbili nipeleke pale. Mimi ndio nilivyokuwa niko hivyo, unanielewa kwamba naingia katika ndoa sababu mtu ananijua ABC, ananielewa mimi, nakarizika na hali yangu, hakuna kitu ambacho hajapinga. Kwa sababu mimi nizame, yule mzee akaniita, kashakufa, Allah mrehemu ndani, ambaye mzee huyo na Asadi ni mjomba wake, akaniita akaniambia, we, mimi nakueleza, mimi mtu mzima, acha ujui kuna kheri gani hapo ume, kuna kheri gani utaipata baadaye au ujui kuna shari gani umeepukiwa. Unanielewa vizuri? Unanisoma vizuri? Acha. Asadi Makeri aliniliwaza sana. Allah amlipe kwa hilo. Kwa sababu mimi nilikuwa nalia kama mtoto mdogo. Ilifika stage nikawa mama akaniambia hivi, kama unaona uelewi toka huko. Tukufanyie mchakato. Kama kuna uwezekano uende hata nje ukasome dini. Nikamwambia mama, sawa nitajitahidi nitakuja huko. Hasa kama mimi mwenyewe mimi mwenyewe ikawa najiliwaza, unanielewa bro? Mimi ikawa najiliwaza katika moyo wangu kwamba ah, nikitembea mwenyewe naongea kwamba kwa nini mimi nanyenyeswa na mwanamke? Wanawake kitu cha kawaida tu, unanielewa vizuri? Kwa nini naniteseka kwa mwanamke eh? Nikana kisa vile ninavyoongea mwenyewe njiani ninavyoongea watu barabarani, watu tunakaa nao wasema akhi kisha kuachizi sababu sasa hivi anaongea mwenyewe, lakini kwa ni msongamano wa mawazo na nilikuwa natoa mawaidha ya Alharamaini, unanielewa? Nikaenda sikio nikatoa hutuba kuhusiana na ataati nisai na dama, maana yake kuatii wanawake ni majuto. Ile hutuba nilikuwa naitoa, watu ambao walikuwa nawatolea hutuba ile walikuwa wanajua mimi labda nazungumza labda nina bifu, lakini hutuba ile ilikuwa mtu anapotoa hutuba katika mimbari, unapokuwa anatoa mawaidha, mara nyingi sana huwa anaizungumzia nafsi yake, unanielewa? Ukiona shehe analingania sana sana, eh, wanawake analingania kesi za wanawake, unajua udhaifu wake sana wanawake. Wanawake kuangalia hivi na hivi, unanielewa vizuri? Ukiona shehe analingania sana hivi, usizanie kwamba shehe anachokilingania katika mimbari akakisema katika mimbari kwamba yeye labda kile akimgusi mtu wa kwanza ambaye ni muhusika wa yale ambayo anasema shehe katika mimbari ni yeye mwenyewe anozungumza, unanielewa? Mawaidha mengi unaona yanatolewa na mashehe maduati, wanalingania dawa hawa Waislamu mara nyingi akija analingania takwa, analingania hivi, basi mawaidha direct kwanza yanamgusa yeye. Ndio maana ukuta akipanda pale katika mimbari anasemaje? na yuse nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu Waislamu. Mimi naitoa hotuba ile nikiwa najipa mimi mwenyewe mawaidha kwamba mimi nirejee, nisikae na mawazo na mwanamke wanisoma, lakini watu wakatafsiri, huyu bwana ana bifu zake, kumbe mimi hakuna. Hiyo hotuba ilizua vurugu. Atuambia Pemba, watu wa Pemba sisi wabaguzi walipigana watu, naja kupewa taarifa, napigwa simu na uchi, bwana, umeongea nini leo Ijumaa? Mbona umeongea umetukana vibaya Pemba, umefanya hivi na hivi? Akaniambia mbona sijafanya hivyo, mimi nimezungumza. Nafikiri mwenyewe unayajua leo nisibu mimi, mimi sijazungumza hivyo. Mimi nilichokizungumza nimekizungumza kitu ambacho kipo katika moyo wangu, ambacho hicho kitu ninavyokisema na ninavyokizungumza ndio kinatoka, unanielewa? Lakini sikuzungumza kwamba focus hii nimeisema kwamba nagusania kwamba labda nina bifu na ndugu zangu. Ah, ah, mimi maisha yangu yote ndugu zangu wote Wapemba ndio nipo nao katika harakati zile za kimaisha, ndio nipo nao na shirika nao, ndio jamaa zangu. Sina bifu na ndugu zangu. Mimi nimekaa na wewe Uche, wewe kani ni Msukuma, si mtu wa Pemba, umenipokea mimi, nakaa na wewe, unanipa shilingi elfu kumi kwa siku wewe, bila kufanya kazi yoyote. Nazungumza na wewe ndugu yangu, umenilea kwenye chuma mpaka leo nipo. Sina ugomvi mimi na, na, na nyinyi, ila nilichokizungumza mimi kina nisibu mimi, unanielewa bro? mimi ndio kinanifocus hicho kitu. Akanambia basi sawa, ulifika pahali kuna mtu anasema alichokisema sawa tu kwa mimba, muuza chips huyo. Mpemba muuliza wakamwagiana mwanangu, kaya kaya la chips ile, kumwagia vurugu kubwa. Basi baada ya pale mimi nikawa kidogo ile hali kanafaje pungua. Shenduli Allah muhifadhi na vijana wake pale ninapokaa nyumba zimekaa mkabala hivi, sawa. Zile nyumba kile chumba ambacho nalala mimi na ndugu yangu Uchi na nyumba ambayo ninaokaa zinaangaliana. Mlendani kuna familia, na binti mule yumo. Na wale ndugu zake yule binti ambaye ni ndugu zake wale walikuwa wanacheza nao mimi mpira. Natoka kuna cho, kuna kuna uwanja fulani wanaita Data Star. Masjid itakuwa Ilala pale ule uwanja. Natokaga naendaga nao nacheza nao mpira. Sasa wale walikuwa wanajua mimi nipo katika harakati za kuoa. Wakawa wananiambia vipi? kwa nini usimuoe huyu mwanamke Zulfa? Lakini kipindi hicho ananiambia mimi tayari na nini na muo mkasa, unanisoma yani, napo taarifa hizo ninaoa mkasa, kwa nini usimuoe huyu mwanamke? Kaambia ah, sawa basi, kama kama kuoa mwanamke haya Shenduli akanambia akaniita, wewe kama unahangaika hangaika, oh wewe mwanamke, mbona ina shida yote? Anaeleza Shenduli yule shehe ambaye ana dini na kusomea somea masuala ya ruqya. Anaelewa? Akawa ipo pale Ilala mtaa wa Mtwara, akanieleza pale, oh huyu binti safi kabisa, ana shida yote kaambia sisi nitamtaka Allah, lakini mimi wananiambia vile yule mwanamke naye akifikishwa zile taarifa, kwa sababu yule mwanamke mimi kwa usiku nikiongea na yule mwanamke kule anasikia mazungumzo yote. Yule mwanamke mwingine ambaye unaambia umuone, mwanamke ambaye ni mke wangu sasa hivi, yeye akipata taarifa ile tunamwambia shehe ile akoe wewe, yeye anaambia ndugu zake hivi, huyu atanoaje akati na mwanamke wake anazungumza naye Temeke, wanaelewa? Kwa sababu chumba kile ni hivi na hivi, anasikia kabisa. Nyumba za lao naziwa zilivyo ni mstari akifanyaga usafi anafanya usafi hivi, kuna nani, tofauti ni kwamba unaona tu kuna mlango fikini, yani una kabisa kwamba anafanya usafi, anasafisha pale kwenye korido nini kwa mawasiliano yote ninavyoongea mwe ndani, najiachia mwenyewe, tupoze tu chumba chetu na uche pale, najiachia naongea, anasikia, anaambia huyu anamchoa wake huyu, tena nampenda kweli, anaambia ndugu zake, anambia hana chochote, atakuoa tu, si unanielewa? Lakini ah, basi Allah akaniwafikisha, nikawa nimefanikiwa na Allah, nime nime nime nime, nime nime, nime sasa wale mawaiza mawaidha watu wanawapa na vile watoto wa mawaiza nkani ni wakati huo sasa nikatulia sasa nkani nimekaa nikamwambia mama mimi naoa hivyo hivyo unaoa nini mwanangu tulia kuna mtu mwingine ambaye nimemuona pale ngoja ni nimuoe kwa sababu nitafanyaje mama ushaalika watu siku fulani harusi watu wote wanajua mimi naoa siku fulani inakuwaje sasa mama nikighairi kuoa acha mimi nifanye tu process hizi nimtaka ya Allah nimuoe ah ah nikamuita bro kakaangu mgeni kaambia kaka mjoo akaja Ilala mwangalie huyu mwanamke kweli ni moe Kaka akamwangalia yule mwanamke. nikamuita nika Zu, nite maji ya kunywa, akalete maji ya kunywa. Nikanywa maji pale. e, Kaka kama akasema huyu mwanamke ah, anafaa. Kaka akazungumza hivyo, hajapinga. Akaondoka. Nikawaita madada zangu wawili. Alikuwa ni Aziza na Rukia. Sawa? Wakaenda paka pale kazungumza. Ambaye ndo penyewe. Unaelewa lakini? Lakini sasa wakati huo basi nikasema basi kama nivyo sawa. Mimi sasa nika nishakatazwa kule nisioe. Moyo mm. wangu unaniuma. Unanielewa? Nikarudi nikaenda kuzungumza na yule mzee. Tukaenda pale polisi. Mzee yupi? Yule mzee baba mkwe. Tukampeleka ilipelekwa barua pale. Tukaenda kuongea pale maeneo ya pale pale pale unapojua kuna sehemu fulani hivi. Temeke ikifika pale nazungumza naye pale katikati kuna kile kiwanja kile, Mombe Yanga pale. Kuna kama kijiji tu fulani hivi cha cha usalama pale kipolisi. Mimi lengo langu ilikuwa ni kwamba labda nafanyaje kuhusiana na vile vitu. Nilipofika pale wale mafanda wakaniambia vipi? Kijana, achana. Baba akaja pale. Alipokuja baba pale baba nilivyomuona yule na mama ah, kuna kitu kikaniingia pale pale. Mwanzo nikasema mimi nataka labda nilipo hivi akili kuna kitu kikaniingia pale pale. Alafu nikaingiwa na moyo fulani nikamwambia baba tukazungumza pale mimi ghafla tu nikamwambia jamani Lengo lilikuwa nazungumza vipi vile vitu vyangu vingine mimi nilivyonunua ulivyoniambia. Nilikuwa lengo ni hivyo la kibinadamu. Umeelewa? Baadaye nikaambia polisi haina haja hata kutaka kuzungumzia masuala hayo. Haina haja. Mimi mtoto wa kiume. Mimi kuanzia leo huyu mwanamke mimi nimeridhika. Namshukuru Allah. Eh, kuanzia leo mwanamke huyu baba mimi nimeridhika. Nitamtafuta mwanamke mwingine nitafanya nitamuoa. Lakini kuanzia leo naomba baba unisamee kwa yote yaliyotokea. Kanaambia wale mafundi kanaambia ni kweli unavyosema Beni, andikeni hivyo, andikeni. Mimi sitofanya, sitamsumbua wala sitokwenda wala sitofanya chochote, na nakuomba msamaha babangu, nakuomba msamaha sana. Huko namshika, naomba unisamehe, unisamehe, mimi ni binadamu, naomba unisamehe msamaha, mimi nimerizika na haina haja, nitamtawakali Allah, vile vitu nitamtafuta mke wangu mwenyewe, nitafanyaje? Nitamwoa. Hapo bado siku ngapi ndo? Hapo wakati huo nimekupa tu kidogo ili nikuweze mpaka napataje maamuzi ya mimi ya usujao wa kumuoa huyu. Ni baada sasa nishatoka hapo sasa ndo napata sasa nasema ah, na naachana naye huyu mzee sasa namwacha hivyo mzee ndo tunaachana hapo. Mimi ndo napata sasa maamuzi sasa. Nafumba macho naja kuoa naja sasa nafanya harakati za kuja kuposa hapa. Unanielewa? Kule si nilikuambia kwamba nimestop mimi baada ya kuniambia kwamba bwana eh hey, eh. nikarudishwa zile mahali. Baada kurudishwa mahali mimi nikawa sijalizika na kile kitu fulani cha mapenzi kinanisukuma. Unasoma? Nikawa nimetoka direct nimekwenda pale Nimefika pale nikawa nazungumza naye yule mzee nazungumza naye tumezungumza pale tukaenda kuitwa pale kaambia azungumzeni ah, maeneo salama pale tukakaa tukazungumza mama alivyokuja na baba alivyokuja pale kaambia mimi kuna kitu kikaniingia akasema basi hivyo vitu utatafuta mke wako mwingine utafanyaje? Uta, uta utakaa naye na mke wake wala ina shida. Pale pale nikamwambia baba, basi naomba mimi nazungumza hapa, sitakuwa tena. Lakini nilimnunulia simu yule binti, hmm. huenda akaja labda ikatokea hivi, haina haja. Mimi leo nataka niwe safi, ila nakuomba msamaha. Mzee aliniambia hivi, she sisi Waislamu, unajua unapokuwa labda unataka kuoa mtu alafu ukamuingilia, sawa kwa vijana sasa nasema kila mzigo kabla ya kumuoa sheria za dini unakuwa kidogo umefanyaje umekiuka. Anisoma vizuri. Taratibu za dini <laughs> ingekuwa labda kuna Uislamu labda umesimama ukifanya hivyo, yani ukimwingilia mwanamke kabla ya kumuoa watakuwa uchapwe viboko Samanini, alafu kwa baadaye labda mtenganishwe muda kama mwaka mmoja hivi, mnaweza mkaja mkaoana. Wengine wakafutwa hapa, mna ndoa, mwenyewe lakini fatwa zipo kama mbili ikiwa imefanyika hivyo, basi inakuwa mpaka taratibu hizo, mnachapwa viboko pale, mnachapwa viboko, huyo anatenganishwa kama anakaa Mwanza, huyo mwingine anakaa huko. Mwaka ukipita, mnakuja kwa mke na mume, unanisoma. Lakini mzee akaniuliza hofu yake ilikuwa ni vipi, kwa sababu mtoto alikuwa ni mzima. Nikizungumza nafikiri ananielewa. Hofu yake ilikuwa anajua, labda mimi nitakuwa labda nimefaje kwa zile siku ambazo ameondoka, labda mimi nitakuwa nime nimemaliza, unanielewa nikisema hivi. Kaambia mzee, safi, hakuna tatizo lolote, salama salimini, salama salimini. Mimi tu nimeridhika mwenyewe na Allah atufanyie tu wepesi. Sisi ni wanaume, kuna leo na kesho tunaweza kukutana. Na kuomba nikampa mkono. Nisamee. Kicho niponza mimi ni nini? Mapenzi ndio kimeniponza. Nisamee, una haki sababu ni mwanao yule. Ni mwanao yule. Una haki zote. Yule ni mzazi wako, wewe ni mtoto wako, umemzaa, umemlea, umemfaje, una haki. Leo mimi ndo napata na, na, na, leo hii ninavyozungumza na wewe ndo najua kwa nini mzee alikuwa ananigomea mimi nisioe, sababu mimi nishapata watoto wawili wa kike wote. Kwa hiyo uchungu wa watoto na ujua sasa hivi. Sasa hivi tunapata picha, ah, kumbe mzee alikuwa ananigomea nisimuoe mwanaye, kwa sababu kulea si kazi ndogo Paka unaona binti watu kasimama hivi afu unaenda nenda na kidevu chako kitupu kimepauka na kilemba chako eti watu waje tu akukabidhi tu kivi hivi yani ni kitu ambacho unakuta sometime hakimo kimaisha yetu hakimo So unanisoma vizuri kwa hiyo muda huo mimi ah, ndo nikapata uoja asili, nikasema basi kampa mkono nikatoka pale yeye baada ya kukuuliza hilo swali ikawaje? Nikamwambia mzee, mimi salama. Kanambia basi kama hivyo, mna jana yangu kampa mkono, naambia unisamee, mimi nikiwa na nani ni shida Pama, wewe ni baba wangu, sisi ni Waislamu. Mimi nikifa ndio nizike, wewe umekufa, mimi nitakuja kuzika, ni ndugu yangu, mimi ni binadamu. Kulla bani adama khatau, kila mwanadamu ni mwenye kufanya makosa, lakini wa khairul khatau atawabin, bora ya mtu ambaye mwenye kukosa ni yule ambaye anafanyaje, anatubia juu ya makosa yake. Kwa hiyo mzee, mimi naomba msamaha mekosa. Kataa naye pale nikamaliza nikarudi zangu nyumbani. Kakusamea hapo? Ikawa tumemaliza kabisa kanisamea. Lakini sasa mimi mpaka kesho ikawa nina kitu fulani hivi kama nasema ah inawezekana baba mzee labda hajanisamea lakini ikawa tumemaliza hapo. Na nisoma vizuri. Sasa mimi ndo nafanya sasa ujasiri sasa. Na sovu yatakuwa mimi niwe nioe. Unanielewa? Ndo nafanya maamuzi kuita wale ndugu zangu wanakuja wanaangalia hapa ananiambia hapa ndo sahihi. silio wanaijua familia tu hakuna mtu baki, watu baki wote wanajua mimi naenda kuoa mtu fulani. Watu wangu baki wote wa pembeni wanajua mimi naenda kuoa mtu fulani. Leo soma nao ndio usiseme. Kwa sababu Biblia alialika. Wanaelewa? Mm. Basi ikawa nimefanikiwa na Allah pale. Ah, huyu anafaa basi. Wakagua hapo hivyo kagua. Kagua pale ah, kapeleka posa. Fika pale nikakuta tu kamseleleko anasema vijana sasa hivi. Teremko tu nikaambia bwana eh, hapa wewe pretend laki tano tu kutoa laki wananyanyazia kama kwenye laki sita hivi, lakini ukifanikiwa kutoa tawakali Allah ndio chukue. Sijaambiwa sijui kuna hivi wala kuna vile, kafanya vile harakati zikapelekwa pale wakataka kufanya zile process za kupesha muda, kisa sasa wajui kama mimi nyoka. Unajua mtu ambaye amegongwa na nyoka, akingatwa na nyoka mtu, basi hata jani likimgusa hivi anahisi ni nyoka, anakuwa alipomuoga. Sasa mimi nisha kupata msukosuko wa ndoa Alafu process zile nikaa nimezikanseli, nikamwambia mimi hapa sitaki chochote. Mimi Jumatano haja kuoa. Unaelewa? Mm. Siku ile ile ambayo ndio ilitakiwa iwe ndoa ya yule mwanamke mwingine. Yule mwanamke mwingine unayoiona yule. Nikaa nime, nime yani nilienda na muda mpaka mama mwenyewe akawa anashangaa akaambia mimi nimekwenda na ushujaa lakini tumwachia Allah kwa sababu mimi niliswali. Sisi Waislamu unapotaka kufanya jambo lolote lile, unaona, labda unataka ufanye jambo fulani, kuna swala moja ta swala istighara ile ni sunna ile unaswali kumtaka ushauri Allah sawa, labda wataka uoe Basi mimi baada ya msukosuko swali ile swala, swali ile swala Allah akaniletea ndoto usiku na muoa binti hapa mtaa Mtwara. Hmm. Na istighara unavyojibiwa ndio usitaki vile unavyotaka yeye, haiji hivyo. Vile anavyojibiwa ndio inakuja hivyo hivyo. Ah, basi mimi nikasema ah, majibu ya istighara kwa mujibu tulivyofundishwa yanavyokuja ndio hivyo inafukua hivyo hivyo. Basi ah, sema poa. Karizika ya matokeo kwa sisi zikafanyika vizuri. Baba akawa na wasiwasi, kaambia ah, usiwe na wasiwasi bwana, tulitegemea kule ndo tutaoa, lakini ndo hatujaoa. Sawa, mm. waman yatawakkala ala Allah fahuwa hasbu, huwezi jua mm. lan tadhuka tama al-imana, utaonja ladha ya imani, hata taalama, mpaka ufahamu anama aswabaka, kwamba yale yaliyokufika lam yakun liyakhtiyaka, yalikuwa si yenye kukukosa, wama akhtaaka lam yakun liyusibaka yale yale kukosa yalikuwa si yenye kukupata. Kwa hiyo jambo lolote likikufika, basi Allah alikuwa amekufanya amekusudia likupate. Mtume ndo anasema maneno hayo, likiwa limekupita basi jua hilo. Na hata mzee alinambia, baba mko yule alinaeleza, alinambia labda huyu mwanamke huyu mwanangu ana kheri na wewe, alinambia Allah atakupa mwanamke mwingine ana kheri na wewe, ndoa yaandikwa mbinguni. Wakati akiongea maneno yale, yule mzee nilikuwa naona kama vile ni yaani anaongea lakini yale maneno nimekuja kuyaelewa maana yake. Basi uwezi kuamini pale, ndugu zangu wakanipa support. Siku ile ikafika, Allah akanafikisha bibi hata amini yule. Kwa nini aamini? Aamini kwa sababu yule mke wangu alikuwa aamini, sababu mazungumzo yangu mimi yote nikizungumza na hawa anafanya anasikia hivi, huyu kweli, huyu kweli ananioa mimi, akaamini nikaoa shehe Juma alikuwa zile tukapanga process pale sala saa mbili msikiti mmoja pale Ilala. Kuna Unamtapa unaingia kushoto unaenda mbele kuna msikiti pale saa mbili nikaenda nikamwambia maikhwa hii harusi ni ya kisunna. Hapa hakuna kusema sijui labda pilau au ni nikamwambia hapa tende. Basi ndugu yangu uche Allah muhifadhi na Allah mlipe kwa hilo. Zikapikwa tende pale vizuri. Umeelewa bro? safi kabisa, tende zikawekwa pale vizuri, watu wakapiga tende dada yangu na ila wakipemba zikatengenezwa, ikatengenezwa kahawa moja maridadi. Che wangu mimi mwenyewe nakwambia kweli, yule mwanamke atengeneza kahawa mm. hiyo kahawa mimi sija kuiona mtaani, watu walikula kwenye harusi pale msikitini <laughs> kahawa tende yeah. swala saa mbili. Ndugu zangu wote walikuwepo, e, Abdul Karimu mtaalamu wa spea Ilala alikuwepo, Ahmed Uche alikuwepo Seifu alikuwepo, ndugu zangu kibao walikuwepo, na Allah aliwafikisha ndugu zangu, walikuja na usafiri wao. Wallahi, tukaenda tukachukua mke wangu Ilala, mtaa wa mafuriko pale, walinipa support, sijatoa hata shilingi kumi. Walitoa magari yao, ndugu zangu, walitoa magari yao, sijatoa hata shilingi kumi nyekundu kwamba hii nimetoa. Kila mtu katoa gari, mpaka mengine ya Abdul Karimu mawazo yake, angalia Alikosea njia wakati anakuja, alielekea Temeke, alikuwa anajua anda enda kumchukua hawa Temeke kule. Mm. Unanielewa vizuri? Akafika hadi nyumbani hajafika kule jiani, sasa baba gari imefuata Temeke, ambia au ah, sio Temeke huko shehe wangu wewe, mtaka lala, mimi nipo Kiwalani hapo, je kunichukua tarudi huko Ilala. Unanisoma vizuri? Sasa ndugu zangu, nikakuta kweli bwana jopo rafiki yangu mm. E, eh, anaoka puku tu, lakini ukiangalia hivi kwa akasema kama labda mtu ana hela, hamna chochote mm wakanipa support, nimefurahi sana na nawaombea dua. Wale ni ndugu zangu, ni jamaa zangu. Unajua sisi muda mwingi tunautumia katika kazi, sawa. Kwa hiyo wale watu unaokaa nao katika kazi wale ndio wanakuwa jamaa zako. Mimi ndugu zangu, majamaa zangu ni Wapemba wa Ilala hao ndo wasikaji zangu ndugu zangu mpaka nafanikiwa na Allah naoa, wamenisapoti sana. Wakaja pale tukaenda tukaoa, tukaenda Kitunda, nikambeba mke wangu nikaenda naye mpaka Kitunda, amani salama salmini wanaelewa vizuri bro. Mm. Wakati unafanya hayo yote, yule Hawa ambaye ilishindikana kumuoa kwenye ndoa hajahudhuria ah? au alihudhuria? Hapana, hapana, kwa sababu yule sikuwa ipo kwao, wanasoma vizuri. Yule alikuwa ipo, yupo yupo kwao. Alikuwa anajua hiyo siku kuna tukio linatendeka au hakujua? Taarifa hizo Allah ndo anajua. Mimi ile familia mpaka kesho naipenda, sina ugomvi nayo. Hmm. Tunazungumza haya mambo au tunasio kama sisi ni wajinga, tunazungumza haya mambo, kuna mafunzo mimi nimeyapata, hmm. anasoma vizuri mimi binafsi nimeyapata yale mafunzo. Najua mwenyewe nilipopata mafunzo kupitia ile tukio. Mimi nimeelewa kwa nini yule mzee alikuwa anikatalia. Naelewa. Simlaumu yule mzee na nampenda mpaka kesho kutwa. Namuelewa mpaka kesho kutwa. Na still naomba hata msamaha. Yaani na, na, na, na, sometimes najiuliza hivi nifanye jambo gani yule mzee ili mimi ya, kama nilipomkosea pale mwanzo tu tumemalizana. Unanielewa lakini? Sitaki kabisa ili mzee nikimwona na, na kabisa kwa sababu mimi ni yangu ilikuwa ni ya dhati. Lakini ndo Allah hajafanyaje? hajataka hajataka hicho kitu. Kwa hiyo baada ya hapo sasa mimi nikawa nimefanikiwa na Allah, nikawa nimemuoa mke wangu ila haujaniambia kama wakati huo sasa huyu yeah. mke ilishindikana kumuoa, siku ambayo unaoa mwanamke mwingine ambaye ndio siku ya ndoa yake yeah. alikuwa anajua kwa hapo mm. kwa ufahamu zaidi kusema kwamba yeye alikuwa anajua, uhakika huo sina, mm. wanaelewa vizuri, mm. ila taarifa nilikuja kuzipata baadaye kwamba nilizipata vizuri kabisa, wala hazina shida yote, nilizipata kwa yakinifu, kwa sababu wale jamaa ambao tulikuwa tunasoma nao chuo wote taarifa mimi ya kuoa wanajua, wananielewa. Alafu najua zilipigwa picha kama tupa mtandaoni. Sasa wewe nisoma vizuri. Sasa wengine wananiambia ah, poa, kwa sababu yule binti mimi nilikuwa niko naye free, wanamjua. Siku ambayo namaliza mimi mahafali, nilipiga naye picha pale, wakaona sister alikuja na keki na kuku tunakula. kwao, wanajua mimi namuoa mtu fulani. Wakaja kwenye tukio la ndoa wakamkosa wakakuta mtu mwingine. Tukio ndoa alikuwepo ilikuwa ni baadhi baadhi, hakuna mtu aliyodiriki kumuona, kwa sababu mimi nilipofika pale mke wangu kwa watu wa haraka kwa kumuona kumuona ilikuwa ni ngumu. Yeye alikuwa yupo kwa ndani, Nimesoma vizuri, nikaingia nikamchukua afu kajistiri hivi Ilala kajistiri kwa na kajifunika hivi. Kwa mimi nikambeba nikamtoa pale kwenye gari ya EST nyekundu ya ndugu yangu tukaondoka. Unanisoma vizuri? Kwa hiyo kwa watu pembeni ni fulani hapana. Ila mimi sasa. Mimi sasa najua mwenyewe mm. ila nikikutana na mtu bwana, wale ndugu zangu vipi bwana, anambia ah, yule ndugu yangu wala hajanikadiria kumuoa. Ha, ah, mtu kwanza kuamini aamini, unaelewa? Mm. Yani nilikuamini ah, jamaa yule mtu aamini kwamba mimi sijamoa yule, aamini kabisa bana, sikana bana, kawa na bana, unataka akimwambia sijamoa yule, hmm. mimi na mke wangu mwingine, lakini ajabu iliyopo kwa sababu mimi nilikuwa na mapenzi sana na yule binti. Hmm. Allah anatisha, na nimeamini msemo wake yule mzee, hmm. mke anatoka wapi? Kwa Mwenyezi Mungu. Mbinguni. Usiforce. Wanaelewa bro? Mm. Shia yule mwanamke mpaka kesho yule mke wangu mimi. Mm. Falatu mfosa kwa. Nampenda vibaya. Wanaelewa? Mimi mwenyewe ndo najua. Sometimes mimi namwambiaga vipi? Anambia wewe ujui lakini mimi mwenyewe ndo najua. Wewe mimi nakuita kama kitulizo. Namwambiaga hii kauli. Mama Nusweiba, naambia wewe nakuita kama kitu hizo, kwa sababu wewe wewe umekuja kipindi ambacho mimi nilikuwa nipo ndani ya mtihani, lakini Allah akakuleta ukanifariji. Umenisoma vizuri. Mtume sallama wake zake wote walikuwa nao, lakini ilikuwa mtu asija akamzungumza vibaya Bi Hadija. Wanisoma, alikuwa na mapenzi sana na Bi Hadija, anampenda sana Bi Hadija. Wanisoma, wazungumze vingine, waongee kile, yeye mtume alikuwa anampenda sana Bi Hadija. Sasa nikamwambia unajua mimi kwa kweli kabisa yule mwanamke nifanye? Nampenda. Lakini wewe nafasi uliokuwa nayo wewe umenituliza yani kabisa. Yani umenirudisha katika ubinadamu. Allah akulipe kwa hilo. Unaelewa? Mm. Na ndio maana hicho namheshimu mimi mke wangu kitu hicho. Kikubwa alichonifanyia ihsani hiyo. Unaelewa? Mm. Amenituliza kwa sababu gani? Kwa kipindi kile mimi nisingeoa. Bro, mimi nilikuwa sioi. Usingeoa tena. Yaani nilikuwa mimi sioi. Kama ningechelewa kuoa pale, mimi nilikuwa sioi. Kamchukua mwanamke wako sasa, Ukao upo naye nyumbani, eh. ukampeleka Kitunda. Nikaa kanae Kitunda kule, tumekaa sana, Allah kadia, tukapata mtoto wa kwanza. Shasahau kabisa, safi kabisa. Pale mtoto wa kwanza Nusweiba, pata binti ule, yale yaani majina naambia, unajua namwambia leo mke wangu, mke wangu wewe tu saa moja nusu ibaki, Allah kadiria tukiwa tu saa moja nusu, lakini yale majina nilishapanga zamani kwamba Allah akinikadiria, wakati nazungumza na yule mwanamke nilikuwa napanga mwenyewe, nazungumza, je, nitaja kumuita mke wangu? Tukipanga tukiona Allah kitujalia watoto tutaita majina haya ya Kiislamu. Tena alivyokuja Nusaiba ndio kawa kabisa shekhe, nikawa sasa naona ah, yani kawa zile fikra sina, unanielewa yale mawazo kama yamepungua yamepungua yamepungua. Mbona mwanzo kwaona kama issue kubwa, lakini baadaye naja kukuta ni issue tu ya kawaida wanisoma vizuri kaishi kaishi vizuri na mke wangu salama salimini tukapiga pale kama unakumbuka nilikwambia tumejenga kwenye vile viwanja vya nani Kitunda kwa dadi kwa sister pale sister yetu pale anakuja kule ongea kaka yangu ambaye ni wa nne kuzaliwa alikuwa ni wa nne kuzaliwa yeye akasema akhi na mimi nataka nifaje nioe kwa ni kaka yangu, kaambia nataka uoe ndugu safi sisi misimamo yetu ambayo wenyewe tunapanga, kila mtu ana msimamo wake, sawa sawa. Katika maisha kila mtu ana msimamo. Kuna watu wanapenda kupanga, kuna watu hawapendi maisha ya kupanga, sawa. Kaambia bro, kama unataka kuoa, ngoja mimi ni wewe oa, alafu utakaa hapa, kupisha hapa, utakaa. Mimi nikaja nikakaa, nikaa nimepanga Ilala na mke wangu panga Ilala, nikampisha bro, bro akaoa pale, akana kaa pale. Wakati huo lengo langu tuongeze vyumba vingine pale, anielewa vizuri. Mm. Basi mbona bro ah, kuilale kaa tabu, sijazoea ile maisha. umewe katika joto unashiba, anatoka nje anapiga kile kipindi hicho kitunda kwa nini hata feni una haja nalo. Umeme katika tu shida. Baada kama miezi mingapi tukaondoka, nilikuwa nina keri. kwa nina keri ambayo keri hiyo ndugu yangu alinikabidhi Karimu yani baada ya kuoa tu. Nilivyooa tu ndugu yangu akanikabidhi ile keri, Allah mlipe, nikaenda nikanunua keri, kitunda zilikuwa kama tatu. Zilikuwa kama nne almost. Akanipa ndugu yangu ya kwako kabisa zote hizo nne nikanunua, yani kanikabidhi hela nikaenda kanunua zote nne hmm. Wanielewa, nikaa mimi ndo najua kila kitu mahesabu unasimamia kila kitu, yani nile moja hata nimeenda nimefanya mzigo hata hela kwa simpelekei, sio? wanaelewa. Ndugu yangu yupo Karimu, yupo Ilala pale, kanikabidhi pale ndugu yangu vile vitu, nikaa naenda navyo safi nikawa vinanipa support mimi katika mlolongo wa maisha. Haya mambo tunayaeleza, hatuelezi kwamba labda tuna muda sisi ni wapumbavu au ni wajinga, hamna ni kwamba unajua hivi vitu vipo katika maisha na mtu anapokuwa anasikiliza kuna kitu fulani ana katika brain anapokea pale kwa inakuwa mtu anapata funzo yeah. unaelewa vizuri mm. mimi mwenyewe baada ya hapo sasa nikawa sasa naingia katika ile system Karimu nipo naye pale akawa ananikomaza sasa kikaza wakati wote hali na ama Nusaiba nikaendelea pale naendelea lakini kumbuka kumbuka fahamu vizuri ndugu yangu nilikwambia wa kwanza kuzaliwa alikuwa ni Sister Aziza katika ile tumbo ambalo ni yeye la kwetu sisi, acha ila huyu mwingine huko. Wa pili ni Rukia <clears throat> Aziza na kiwanja chake kipo kama tuseme hapa, huyu Rukia naye kiwanja chake kipo kwa mbele. Mm. Ah, madada zangu wote wana struggle katika mfumo wao wenyewe, wanaelewa. Lengo la kukuelezea haya ni history hii sasa, mm. yani kama mkasa mzima wa kutaka kukueleza, ndo unaanza hapa, huku kote nilikuwa napita tu, mm. wanaelewa vizuri.